अगला प्रश्न देखें S T U P W X Y और जेड एक वृत्तीय क्षेत्र के चारों ओर बैठे हैं परंतु यह आवश्यक नहीं है कि इसी क्रम में है सभी के बीच में समान दूरी है केवल दो लोगों का मुंह केंद्र की ओर है और शेष सभी का बाहर की ओर है वाई डब्ल्यू के बाएं दूसरा है एस वाई के बाएं दूसरा है एस और जेड के मध्य में केवल एक व्यक्ति बैठा है टी एस के तुरंत बाद बैठा है ई वाई का निकटतम पड़ोसी नहीं है और बी वाई का निकटतम पड़ोसी नहीं है एक्स के दोनों निकट पड़ोसी का मुंह केंद्र की ओर है तो पहले तो इसको देखते हैं उसके बाद क्वेश्चन देख लेते हैं ये आपका एक गोलाकार हो गया इस पर एक दो तीन चार पाँच छः सात और आठ आठ लोग बैठे हुए हैं तो सबसे पहले आमने सामने के लिए हम बना देते हैं उसके बाद ये आपके हो गए आठ लोग हो गए अब इन्होंने सबसे पहले कहाँ पर आते हैं हम तो यहाँ इस पॉइंट को पकड़ लेते हैं कि एक्स के दोनों निकट पड़ोसी का मुख्य किधर है अंदर की तरफ तो अभी एक्स मिल गया एक्स कहीं भी बैठेगा तो हम मान लेते हैं यहाँ पर मैंने एक्स डाल दिया एक्स के निकटतम पड़ोसी का मुंह मैंने अंदर की तरफ कर दिया अब कौन से ही है अभी पता नहीं बाकी का मुख्य किधर है बाहर साइड में बाकी का वो बाहर साइड में है अब यहाँ पर एक चीज़ आपको बदलाव मिलेगा जब x के निकटतम पड़ोसी की बात करेंगे तो बाया इधर होगा और दाहिना इधर होगा लेकिन बाकी की जब बात करेंगे तो दाहिना इधर होगा और बाया इधर होगा ठीक उल्टा होगा ये आपको ध्यान देना है अब देखिए क्या है पहली बात तो है एस वाई के बाई दूसरा है एस वाई के बाई दूसरा है और जेड के मध्य एस और जेड के मध्य केवल एक व्यक्ति है तो एस और जेड इसको हम कर लेते हैं एस और जेड को भी कर लिया मान लो एस कर लिया और यहाँ पर हमने जेड कर लिया मान लेते अभी चेंज करना होगा कर देंगे और यहाँ पर आपके क्या हो गया एक्स ये हमने मान लिया अब उससे पहले देखिए कि वाई डब्ल्यू के बाई दूसरा है वाई डब्ल्यू के बाई लेकिन एस वाई के बाई दूसरा है एस वाई के बाई दूसरा है एस वाई के बाई हाँ अब बाई का होगा इधर दूसरा तो बाई यहाँ पर हो नहीं सकता इसका मतलब क्या है यहाँ पर ले इसका मतलब क्या होगा बाई जो बाई दूसरा है तो यहाँ पर बाई आपका आ जाएगा बाई का आ जाएगा यहाँ क्योंकि यहाँ से बाएं दूसरा तो इसका बाया इधर होगा तो बाई का बाई दूसरा आपको क्या मिल गया एस मिल गया अब जब एस मिल गया तो बेटा देख लीजिए देख लेते वाई आपका ये आ गया हाँ तो बाई का मुंह अंदर है ना बाई का मुंह अंदर है ना तो अंदर है तो ऐसे आ गया ना बाया आ गया इसलिए मैंने कहा ना कि बाकी का तो इधर बाया होगा लेकिन इसका बाया का होगा इधर और इसका भी बाया इधर होगा क्योंकि इनका मुंह है अंदर तरफ इसलिए पहले मैंने एरो कर दिया अंदर की तरफ ठीक है अब देखिए वाई डब्ल्यू के बाई दूसरा है वाई डब्ल्यू के बाई दूसरा है तो डब्ल्यू के बाई दूसरा है अब बाई डब्ल्यू के बाई दूसरा है इसका मतलब डब्ल्यू कहा जाएगा बेटा आ जाएगा इसका भी अंदर है तो इसका भी माया इधर होगा तो इसकी इधर आ गया ठीक अब आगे देखो टी एस के तुरंत बाद बैठा है टी एस के तुरंत बाद बैठा है तुरंत बाद तो टी यहाँ भी हो सकता है और बेटा यहाँ भी हो सकता है तुरंत बाद ही तो है एस के तुरंत बाद कभी तो अभी कन्फर्म नहीं है कहाँ पर है टी वाई का निकटतम पड़ोसी नहीं है लेकिन टी क्या है वाई का निकटतम पड़ोसी नहीं है तो बेटा टी यहाँ पर नहीं आएगा कहाँ जाएगा यहाँ पर सर्च को देखते जाना वी तो वाई का निकटतम पड़ोसी नहीं है तो वी जो है वो वाई का निकटतम पड़ोसी नहीं है तो वाई का यहाँ पर वी भी नहीं आ सकता तो वी को हमारे डाल दे यहाँ पर अब बचा क्या देख लो यू तो यू को हमने यहाँ पर बैठा दिया क्या शर्त मिल गई सही शर्तें सही मिल गई आ गया एक्स के दोनों तरफ वाले कहा है अंदर की तरफ पॉइंट टू पॉइंट पकड़ते जाओ सबसे पहले पॉइंट आपको कहां पकड़ना पड़ेगा एक्स के दोनों निकट पड़ोसी का मुंह कहां है केंद्र की तरफ तो यही हम कहा करते हैं एक्स को बैठा दें और एक्स की तरफ जो है अंदर की तरफ दोनों का मुंह करते अब यहां पर आ जाए आप कहां पहुंचे यहां एक्स वाई के वाई दूसरा है ये भी छोड़ दो एस और जेड के मध्य में केवल एक व्यक्ति है तो एस और जेड को हम पहले बैठा दें जिनके बीच में एक छोड़ दें सबसे पहले हमने पहले पॉइंट पकड़ा एक नंबर पकड़ा फिर दूसरे नंबर पे पकड़ा ये वाला पॉइंट ठीक है ये दूसरे नंबर पकड़ लिया फिर आगे चले जब इसके बाद तो वाई डब्ल्यू के बाई दूसरा है वाई डब्ल्यू के बाई तो इसको भी छोड़ दो फिर क्या आ गया एस वाई के बाई दूसरा है जब एस अभी मिल गया तो एस कहा है वाई के बाई दूसरा है तो बाया कहा रहा था इसका इधर बोला था एस मिला ना तो एस का बाया कहा रहा था इधर और बाई कहा दूसरा ये तो इसके बाद तीसरे नंबर पर हमने लिया ये बात तीसरे नंबर पर ले लिया ठीक है अब इसके बाद जब आप चलिए वाई डब्ल्यू के बाई दूसरा है तो बाई तो हल मिल गई तो इसका बाया कहाँ आया इधर आ जाता इसका बाया इधर आया ना डब्ल्यू के बाई दूसरा है बाई तो हमें इसके बाया आना था इसको बाया आना है ये तो चीज अभी मिल गई थी अब ये बाया कहा है तो बाया इसलिए आ रहा था तो इसको ये हमें कौन सी चीज मिली चौथी नंबर ये हमने चौथे नंबर कर लिया ये बात समझ गए जब इस तरह की हो गई उसके बाद क्या है टी वाई का निकटतम तो पड़ोसी नहीं यानी टी एस के तुरंत बाद है टी एस के तुरंत बाद था तो हमने इसको लिया लेकिन इसके जस्ट बाद हमने देख लिया कि टी एस के तुरंत बाद है लेकिन टी वाई का निकटतम तो पड़ोसी नहीं है ये दोनों चीज़ों को हमने एक साथ लिया ठीक है ये चार लिया था इसको हमने पांच नंबर पर ले लिया दोनों को एक साथ तो हमने इसको टी को बैठा लिया दोनों को लेने के बाद उसके बाद वी वाई का निकटतम तो पड़ोसी नहीं है ये हमने छठवें नंबर पर ले लिया कि वी वाई का निकटतम पड़ोसी नहीं है तो वाई का निकटतम पड़ोसी क्योंकि ये बच रहा था और यू भी बच रहा था और बी बच रहा था तो अब इनको दोनों को था तो बी जो है वाई का पड़ोसी नहीं था इसलिए बी को यहाँ पे डाला और यू यहाँ आपको मिल गया तो यहाँ बैठा दिया ये सब चीज़ें मिल गई अब आ जाते हैं बेटा प्रश्न पर प्रश्न क्या है कि जेड के तुरंत दाएं कौन है जेड के तुरंत दाएं में है ना तो बेटा जेड ये है इसका दाइना कहाँ आएगा ये आएगा तो जेड के तुरंत बाद कौन सा है जेड के तुरंत बाद बी आ गया वाई के संबंध में टी की स्थिति क्या है वायु के संबंध में टी की स्थिति क्या है अब देखो बताओ दाई और दूसरा बाई और दूसरा बाई और पांचवा दाई और चौथा ये चारों में से कोई नहीं है बाई और तीसरा क्योंकि बाई का बाया कहा होगा इधर और एक दो तीस तीन कहा है तीसरा है बाई और तीसरा पड़ रहा है इनका सबका बाया इधर है लेकिन बाई का बाया कहा जा रहा है इधर जा रहा है क्योंकि इसका मुंह अंदर साइड में था ठीक है तो कौन सा डी ऑप्शन सही हो गया चलो इसके बाद एक प्रश्न और है इसी में वो थोड़ा सा कर लें इसको बिना दें इसको ऊपर वाले बिना दें और तीसरा वाला प्रश्न और करते तो अगला प्रश्न और था ये आपका पहला प्रश्न दूसरा प्रश्न और तीसरा प्रश्न आपका ये है कि दिए हुए बैठने की व्यवस्थीकरण की अंदाज यू के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है यू के संदर्भ में यू कहाँ है ये है इसके संदर्भ में कौन सा कथन सही है एक्स यू के बाई ओर दूसरे स्थान पर बैठा है एक्स यू के बाई ओर दूसरे स्थान पर बैठा है एक्स यू यू ए है इसका बाया का होगा इधर होगा तो ये दूसरा स्थान है तो दूसरे स्थान पर बैठा है तो लगता है कि ए वाला सही है है ना एक्स यू के बाई और दूसरे स्थान पर बैठा है तो यू है इसका बाया का होगा ये होगा और ये दूसरे स्थान पर बैठा है तो ये सही है अगला देखें यू और वाई के बीच में केवल तीन व्यक्ति हैं यू और वाई के बीच में तीन व्यक्ति हैं ये चीज़ तो गलत है क्योंकि इसके बीच में कोई व्यक्ति नहीं है जेड यू के निकटतम पड़ोसी में से एक है तो जैन ही रहा तो यू का पड़ोसी नहीं है तो आपका ये भी कैंसिल हो गया यू का मुख केंद्र की ओर है तो यू का मुख कहाँ है बाहर की ओर अंदर की तरफ किसका होगा तो ये भी आपका कैंसिल है एस यू के तुरंत बाई बैठा है एस यू के तुरंत बाई बैठा है लेकिन यू का मुख बाया कहाँ है इधर है इधर तो क्या है दाया है तो एनएस कहाँ बैठा है दाहिने बैठा है के बाएं नहीं बैठा है तो इसलिए ए विकल्प हो गया तो कौन सा सही होगा ए एक्स यू के बाई और दूसरे स्थान पर बैठा है एक्स यू के बाई और दूसरे स्थान पर बैठा है ठीक है ठीक है सभी समझ में आ गया कोई डाउट चलिए ओके